Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać lepszy start Raz, raz artystycznie nie było łatwo mi nigdy, najczęściej brakowało cyfry Żebym stanął na nogi, poczuł, że świat nie jest dziwny Dziwni to jesteśmy wszyscy, ale są tego plusy Każdy to unikat, każdy ma to coś Choć nie każdemu dobrze służy, ja nie wy Trochę lżej mi na duszy Żyję z faktem, że nic się już nie powtórzy My to te typy, co lubią mieć więcej My to te typy, co są samodzielne My to te typy, pewniaki sam wierzę My to te typy, co wierzą tu w siebie Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam tak. Zdobyć szczyt i komuś dać lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć się sam tak. Zrobić szczyt i komuś dać lepszy start za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć go sam, tak Zrobić szyd i komuś dać, lepszy stać Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć to sam, tak Zdobyć szyd i komuś dać, lepszy stać Druga zwroteczka to będzie mocniejsza Bum na karku, nie lubię faktur, ta dorosłość przyszła tu sama Sam nie załatwię, sam nie ogarnę, tu będę bujał w kanałach Chcę coś mieć, by dawać, niekoniecznie w zamian Mówisz, że masz dramat? Talerz podryj, daje ci mama Ja czułbym a ty jesteś losu ofiara Taka różnica niby mała, kto tu jest kim odpowiedz sam Ja na klatę kiepie przyjmę za rodzinę strzał Wzloty, upadki, potłuczone szklanki Duże przekręty to Polska, nie Matrix i ciężko tak samemu sprostać Pomoc jest ważna samodzielnym powstań Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć go sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać, lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć go sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać, lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć go sam, tak Zdobyć szczyt i komuś dać, lepszy start Za mało lata był jeden plan Opuścić dom, przeżyć go sam, tak Zdobyć szybciej komuś dać lepszy start